खरंच येड आहे का हो करतो दुश्मन जय हिंद जय हिंद दुश्मन आता देशाचं वजन वाढवा देशाचा तुमचं काय वजन वाढत देशाचं वजन वाढलं पाहिजे जय हिंद तरुणांचा देश वाढलंय वाढलंय वजन वाढलंय